嗯。Sveiki, mm. mėlyjei, sveiki, brangiai. Čia Tiško kanaliukas ir mūsų ketvirtoji laida YouTube kanale. Pirmosiose laidelėse kalbėjome apie tai, kiek svarbus yra dėkingumas ir tinkama artikulacija. O šiandien kalbėsime apie tai, su kuogi yra svarbiausia kalbėtis tinkamai su visais pagrindiniais kalbos nustatymais. Tai ir pasvarstykime, kas gi turėtų būti tas asmuo, su kuriuo visų svarbiausia kalbėti pagal visus esminius kalbos nustatymus. Na, sakytumėte, ko gero viršininkas, kad gautumėte gerą užduotį, užsidirbtumėte ir būtumėte pakeltas pareigose. Tiesa, su viršininku kalbėtis tinkamai svarbu, nes jeigu jūs tinkamai pašnekate su viršininku, parodote, kad esate vertas, jis žinoma jums skirs didesnes užduotis ir svarbesnes pareigas, tačiau tai nėra pagrindinis asmo mūsų atveju. Na, sakytumėte, galbūt tuomet yra svarbu tinkamai kalbėti su sutoktiniu, kad palaikytų sunkiomis darbe valandomis, kad padėtų namuose, kol jūs dirbate ir panašiai. Taip, iš ties Kalbėtis tinkamai su sutoktiniu yra be galo svarbu, ypač svarbus dėkingumas. Tačiau ir tai nėra pagrindinis asmuo, su kuriuo tikrai būtina kalbėtis tinkamai. Na, galvotumėte, kasgi būtų tuomet tas asmo? Gal tėvai? Taip, tėvai yra vienas svarbesnių asmenų, nes tik dėl tėvų mes esame šiame pasaulyje, jų dėka. Taigi turime būti dėkingi savo tėvams ir tai, žinoma, palaiko tą energetinę srovelę, kuri yra be galo mums svarbi kelyje į sėkmę. Bet ir tėvai nėra patys svarbiausi mūsų konkrečių atveju na tuomet galvotumėte gal tas svarbiausias asmuo yra kūrėjas šilta ir net labai šilta su kūrėju kalbėtis tinkamai be galo svarbu ypač svarbus yra dėkingumas ir tinkamai parinkti žodžiai na bet vis tik pasakysiu kad dar svarbiau o netgi užvis svarbiausia tinkamai kalbėtis yra su tuo kuris yra sukurtas pagal kūrėjo atvaizdą. Kasgi tas sukurtas pagal kūrėjo atvaizdą, sakysite jūs? Ogi jūs pats. Kiekvienas iš mūsų esame sukurti pagal kurio atvaizdą. Ir su tuo, kuris sukurtas pagal kurio atvaizdą, tai yra su pačiu savimi, yra svarbiausia, visų, visų, visų svarbiausia kalbėtis tinkamai. Taigi, tam, kad pasiektumėte sėkmės, kad prieš jūs atsivertų visos duris, pieno upės medaus krantais plauktų, svarbiausia yra tinkamai kalbėtis su pačiu savimi. Apie tai labai daug kalbama ir Michaelio metode, ir taip pat semel metode na šie metodai ypač daug dėmesio skiria vidiniam monologui vidiniam pokalbiui su pačiu savimi na atrodytų koks gi skirtumas ką tu kalbi su savimi svarbu kad išorėje atrodytum gerai Paka paanalizuokime pavyzdį manau kad iš to viskas paaiškės tarkime skubate į darbą važiuojate kamštis matote kad jau tikrai ko gero vėluosite Na ir įsivaizduokite, su savimi savo kalbate. Kodėl neatsikėriau anksčiau, aš visą laiką pavėluoju, visą laiką man tai baigėsi, kaip negerai. Ir staiga prieš jūs dar viena mašina užlenda, dar kita, čia raudona šviesa, čia raudona šviesoforas ir jūs tikrai pavėluojate į darbą. O dabar įsivaizduokime, jeigu toje pačioje situacijoje jūs rinksitės elgtis visai kitaip ir kalbėti su savimi taip, tarytum viskas yra gerai. Tarkime, Matote, kad liko 10 minučių. Ir sakote savo, aš dar nevėluoju, aš turiu dar 10 minučių. Štai dar 9 minutės liko, va dabar užsideg žalia ir aš to jau pravažiuosiu, pasuksiu į kairę, čia pasiparkuosiu, nes ten bus viena vieta ir aš toj pat būnu darbe. Ir staiga užsidega žalia, jūs pasukate kur reikia, privažiuojate prie darbo, yra tinkama viena jums kaip tik skirta vieta, pasiparkuojate ir bėgate į darbą. Lygiai devinta jūs jau sėdite prie stalo ir visi laimingi. Tai matote, koks svarbus yra tas vidinis monologas su pačiu savimi. Juo galima save nutemti į dugną, bet galime ir pakelti į padangęs. Ir viską mes suspėjame ir viskas susiklosto taip, kaip mes norime. Čia, kaip ir įvairuojant, svarbiausia žiūrėti ne į kliūtį, o į kelią, kuriuo jūs galėtumėte išvengti tos kliūties. Taigi ir susitelkite į apylanką, kuri padės jums apvažiuoti kliūtį tinkamai ir greitai. Na, o kitoje mūsų laidoje kalbėsime apie tai, kaip taip gali būti, kad prieš jūs yra daiktas, o jūs jo nematote. Ir kaip su to susijusi mūsų kalba. Žiūrėkite ir jums pavyks.